Э, ну, мне понравилось первый день с Борисом Георгиевичем в учении, что я, я сейчас понял, что очень умный человек. Он по любым темам может найти что-то, привязаться и к музыке, и к изобразительному искусству, к скульптуре, к архитектуре. Знает и авторов, архитекторов, все, абсолютно. Также вот такие здания не, не поверхностные, а довольно глубокие. То есть видно, что человек занимался очень подробно он может сказать и год, и история там постройки какого-то определенного объекта. Потом также плюсы его, то что он нам показывает, нам, туристам, а не такие уже протоптанные прям дороги, где обычно туристы ходят, а вот какие-то маленькие места, которые вообще не туристические, но которые также очень интересны. Все.